Quick 4 sisebenza ngokuthabatha. Kwi-day 1 sisebenza ngeengxaki zokuthabatha sisebenzisa ii-blocks zethu ukuzisombulula. Ndifuna ukuthi kunema sizikhangelele nto siyenze apha kwii-blocks zethu ne. Ii-blocks zethu zingaphi ii-blocks zethu? siyi-seven iibloks zethu kuthiwa ke ngoku nangamso watya ilekese ezingaphi watya ilekese ezine ezine ngoku sishiyeka neelekese ezingaphi sishiyeka neelekese ezintathu jonga ke le nto sizayibhala ibe sisivakalisa amanani ne kuday two sibonisa abafundi ukuba libhalwa njani iphawu lokuthabatha kwisivakalisi samanani siphise ngawo xa uphisa ngento kuyayithini uyayithabatha ne sesayithini sathabatha sathabatha ama-apula amangaphi amabini kwashiyeka ama-apula amangaphi kwashiyeka ama-apile amathathu very good jonga ke siyayenza ezincwadini zethu ke le nto siyenzayo Kuday 3 sisebenza kwakhona ngeengxaki zokuthabatha sisebenzisa itable yethu. Sithe izitulo zethu zingaphi? Masisebenzise iblocks zethu. Sithe izitulo zethu zingaphi? Zisibhozo. Xa zisibhozo zingaphi? Ku-8. Very good. Ziyi-8 bantwana bam. Naziya. Ziyi-8. Nankuya ubani? U-8. ezintlanu kuzo zinjani a-a ezintlanu kuzo zinjani ziluhlaza masiqhawule phaya sibeke apha ezintathu kuzo zinjani zibomvu masimbhale untlani wethu ezintathu kuzo zinjani zibomvu ezintathu nankuya u-three kuday four sisebenza ithebhile lethu kwakhona kodwa ke ngoku sibhala ntoni amanani ukusombulula iingxaki zethu masibhale ke ngoku la manani kule table yethu ne iibhola zethu zizonke bezingaphi zonke iibhola zethu zingaphi beziyi-eight iibhola zethu ne okay kwathiwa zingaphi iibhola eziblue kwathiwa zine xa sizifaka umbala zabo sabona uba zingaphi iibhola zethu ezipinki zine iibhola zethu ezipinki okay isixelela ntoni ke le nto siyijongile yapha isixelela ntoni ithi apha kwenzeka ntoni yinto li-eight ithi iibhola zethu zonke zingaphi ziyi-eight saxelelwa uba ezine zinjani ziblue loo nto yathi okay xa ezine ziblue loo nto isishiya nezingaphi ezishiyane ezingabi zibomvu izishiyane isishiya nebhola ezipinki ezingaphi ezine okay kuday five yi-consolidation ne-assessment